Irailaren zortzian eman genuen berensarrekoan aldiz, Espainiar Estatuan emaniko gobernu berriz, eta gobernu berriak egungo espetxe politikaren inguruen emandako jarrera aldaketaren inguruko balorazio egin genuen. Emandako aldaketa hori, hozez eta itxaropenez jaso genuela diraziz. Baina baita, bide horri baten falta nabari genuela argitu zere. Zentu horretan esan beharra dago, Euskal Presoen Euskal Herriratzea nola gauzatu asmo duten jakin gabe jarritzen duela jendarteak eta urruntze politikarekin amaitzea ezinbestekoa dela elkarbizitzan aurrera urrat sendoak eman alizateko. Gaurkoan hain kustu ere elkarbizitza eta bakia izpide izango dituen ekitaldi baten berri emateko batu gara orain presoak dinamikako hainbat gire. Datorren urriaren hogeian, arratsaldeko lauetatik aurrera Miramar jauregian, giza eskubidez, elkarbizitzaz eta bakiaz mintzatzeko ekitaldi publikoa antolatzen ari gara. Ekitaldi horretara politika gintzan, sindikal gintzan, herri ordezkari giza, instituzioetan edo takiza eskubideen bakiaren eta elkartizitzaren alorrean lanean dabiltzan personak bertara gonbidatzen ari gara. Baita taldi berean, sufrimentua jasan behar izan duten eta jasaten ari diren hainbat herritarren. Ekitaldi honekin esparru horretan lanean jarduten duten kideak batu nahi ditugu. Sistema sinetsita bai gaude, guztiok batera egin behar diegula gai honei guztiok batuta eraiki behar dugula elkar izan eta bakean oinarritzen den jendartea. Eta horregatik, gaurko agerraldi hau ere probestu nahi dugu, gonbidapena helarazi diegen guzti hori bertaratzea animatzeko dei egiteko, gizarte zibilarekin batera lan hau egitera gonbidatzeko. Gaurko agerraldi honen helburu nagusia aurkeztu berri dugun ekitaldiaren berri ematea baldin bada ere, Urriaren hogeian bertan, adatxaleko bostatik aurrera, antibako tuneletik abiatuko den manifestaziorako teialdi egiteko ere baliatuko dugu eta aldi berean baita manifestazio horri hasiera emango dion 8 metroko oiala jendartean alor ezberdinetan egiten duten lanagatik ezagunak diren 10 15 lagunek emango dutela iragartzeko ere. Espetxe politikaren auziak hori gorian den honetan eta urruntze politikarekin amaitzeko oinarriek ezartzeko ireki diren aukera berrien berrien aurrean inoiz baino garrantzitsuagoa ikusten dugu urriaren 20 herritarrak kalera atera eta bide honetan aurrera urratsak emateko herri nahi sendo bat dagoela erakusteko eskerrik asko